heel bijzonder dat er voor stop motion is gekozen. En nog bijzonderer dat de film ook daadwerkelijk is gemaakt in de korte tijd die hier stond. We voelen al snel mee met het personage wat van een groot ambacht getuigt, eh, aangezien het hier om een stukje grijs veld eh, gaat. Met, heel weinig, met weinig middelen krijgen we veel mee van wat er in zijn binnenwereld eh, of haar binnenwereld plaatsvindt. De muziek ondersteunt het verhaal en tilt het naar een hoog niveau. you.